eles ficarem juntos. Porque eu acho que eles vão ficar, porque o autor tipo, gosta tanto deles que eu duvido que ele vai, tipo, Mas vai acabar o livro e eles não vão ficar juntos. Isso é. <laughs> Relativamente falando, eu ali no livro Libertação de Demônios. É, o, tanto da parte do Ari, né, que ele deixou, é, se libertou de diante dos problemas dele. De conversar, e um dos pontos que as pessoas mais criticam às vezes nos livros é o excesso de diálogo e o excesso de diálogo é conversa. Então a gente conversa, e era muito importante falava para o Aristóteles. Ah, você não gosta de conversar, Aristóteles, você só gosta de ficar dentro do E quando a gente expõe o que a gente pensa, a gente percebe que a gente pode se conectar com as pessoas. Porque como tu falou no começo, aquelas perguntas, ah, porque às vezes a gente se sente tão triste, é porque a gente não consegue compartilhar, porque a gente acha que a gente está sozinho no mundo. E eles acabaram percebendo que eles não eram sozinhos. No momento que você compartilha, você se conecta. Seria como a Lucy no, no filme, no momento que você compartilha o seu pensamento, você se conectou com a pessoa, você já sabe que no momento que eu precisar expor alguma coisa, tem aquela pessoa que vai tá me entender, por mais que ela seja diferente de mim. E foi isso que eu, hoje, com todo mundo falando, eu percebi que tem várias pessoas, milhares de pessoas que eu posso conversar e elas vão me compreender. Uma das razões de eu não ter gostado muito do é, livro, né, eu esperava que eles ficassem juntos no mesmo livro e do meio para frente fosse o drama deles tentando conviver com, a, com o preconceito da sociedade e esperar também mais preconceito da parte dos pais deles. É, esperar que fosse aqueles pais que não gostam, achei que os pais deles aceitaram assim é muito rápido. Até que depois é, ah, as, os pais do Ari que explicaram, né? Porque eles têm uma tia lá que também é, é gay. É, mas, pelo menos, é foi bem mediano É, as das considerações feitas, veio também das né, palavras de reflexão sobre o turismo. E eu acho assim que a, a diferença, ela sempre é necessária, como também pode ser útil ou não, dependendo da, da concepção que o indivíduo tem de si para se expor diante da sociedade. História, pegar um filme que se desenvolva a questão desse preconceito, por exemplo, que tem aquele filme que esqueci o nome, que o, o jovem até se mata, no meio do filme, já tá tão cansado isso que eu disse, não, pelo amor de Deus, vamos fazer uma história mais feliz e no final dê algo certo, mesmo que tenha alguns questionamentos é, no meio, mas que não fique essa história tão cansada de novo. Preconceito, preconceito, preconceito. E a melhor parte do livro e do encontro foi isso, porque não teve aquela questão do preconceito no livro. Teve a questão que o garoto fez cantado, ó Mas que não foi muito trabalhado isso. a primeira vez aqui, eu achei muito proveitoso. E gostei do pensamento de cada pessoa aqui. Talvez eu esperasse que não ia ter esse tipo de pensamento e eu fiquei muito feliz com o que eu ouvi de cada um. Então, <laughs> pretendo ouvir outras vezes. Eu gostei muito da reunião. O fato dela ter explicado o porquê dos nomes, eu não tive essa curiosidade de pesquisar como eu tive na primeira, então adorei saber isso. E uma pergunta falou. Está tão passada essa questão de, ah, por que a relação homossexual tem que ser algo conflituoso, algo desagradável? Eu tenho muitas amigas que são. Até procurei essa semana por causa do clube, eu já tinha vontade de ler por muito tempo, só que quando achei, o preço não tá muito lançamento, então eu Agora sobre o eu já, acho que é a terceira ou quarta vez que eu venho, mas eu sempre chego atrasado, sempre não falo nada e sempre fico brincando. Então, uma coisa que eu quero mudar é continuar com Bom, o clube, como sempre, ele é muito aconchegante, né? Ele acolhe todo mundo, desde é os novatos até quem já faz parte do clube. Então eu gosto muito de vir, debater e tudo mais, conversar, conhecer gente nova. E bom, sobre o livro, a curiosidade ainda persiste, por mais que tem gente que tenha falado que gostou muito, que tem gente que tenha falado que amou o livro, eu quero ter a minha opinião ao ler o livro e é isso. é, é a primeira vez, eu queria vir um clube, mas eu só vi ontem é, no Instagram sobre o encontro, então não deu tempo de ler o livro, nem procurar, mas eu quero sim ler e vou ler, com certeza. E eu amei, assim, quando eu vi o tema, eu digo, não, eu tenho que falar, porque é um tema que eu sempre estou de encontro. Eu gosto muito desse tema, eu acho muito válido. E quanto mais discussões tiverem, quanto mais visões a gente puder tirar das pessoas, vai ser muito gratificante. Então, eu achei muito gratificante ouvir todo mundo, porque são visões que vão ao meu encontro. E eu gostei muito, é tão bom a gente ver que ainda, além de tudo, ainda tem uma coisa assim de todos, tudo que acontece diariamente, ainda tem pessoas que não pensam assim, tem pessoas que estão abertas, mesmo que não pensem, mas eu estou aberta. Isso é muito confortante, deixa a gente feliz, a gente vai até com outro ar para casa, ou com coisa assim, mais. Assim e ela ficava na franquia. Aí eu comecei a seguir o clube. Toda vez que tem ela na pós, tá? Acontece coincidir com minha aula da pós. Aí eu decidi, eu fiquei com Adorei conhecer vocês, adorei ver o ponto de cada um. É tão é tão grandioso quando a gente né, descobre que o nosso ponto de vista é tão pequeno, quando a gente vai, olha vários pontos de vista. É aquela analogia da montanha que você vê uma parte dela, mas quando você está lá, você vê outra parte. É muito bacana. E também as coisas sobre o livro que eu aprendi mais, os nomes dos livros. Gente, eu adorei o Fidel. Eu digo, eu tenho que arranjar alguma coisa, uma cadeira legal botar o nome de Fidel. Aí, anarquista, Fidel, Aristóteles, ele fala de Freud, que eu amo. Ele falou de Nietzsche, ele falou de vários filósofos dentro do livro Renascença. mesmo quem tem pouco conhecimento, que não tenha conhecido tanto, esses, os, os meninos que estão nessa iniciação à leitura, então vão ter assim, uma grandiosidade de pessoas para eles pesquisarem, conhecer. Minha irmã era para estar aqui comigo hoje, na próxima ela vem, ela não veio porque eu minha avó. Mas a minha irmã, assim, também, assim, ela é adolescente e eu fiquei super feliz ela ter lido. Eu disse pra ela que tu achou, indagar ela, ela gostou também. Porque, assim, eu acho muito bacana esse tipo de leitura. A gente tem que ter mais, a gente tem que colocar as pessoas da nossa família pra ler, porque, querendo ou não, o tema ainda é um tema muito, muito é, discutido, mas ele ainda é um tema muito, muito visto pelo lado negativo, porque as pessoas, elas têm que ter essa igualdade. Eu acho que a gente não tem diferença, a gente tem igualdade, a gente tem somando. Então, enquanto a gente não discutir, debater isso, a gente não vai nos tornar iguais. Primeiramente, eu quero agradecer a organização do clube por ter colocado como tema, né, LGBT, porque é um tema que a gente tem que debater, tem que ter pauta, porque no momento que a gente está debatendo, novas pessoas estão conhecendo e as pessoas tendem a acatar, tendem a pensar, porque é preconceito, gente, preconceito está demais. Eu fico feliz de ter vindo, queria agradecer a todo mundo que falou bem-vindo para quem começou hoje, que eu vou continuar vindo. Parabenizar quem organiza, todo mundo, porque eu achei muito legal todo mundo que participa também, porque eu acho que tem gente que gosta muito de conversar, né? Muitos comentários legais. Já sobre o livro, eu me senti representada pelo tema LGBT, porque todo mundo que é LGBT vai entender um pouco que a gente enfrenta certos clichês, em algum, ou em algum momento enfrentou, de certas perguntas que falam, ah, não é uma fase? Como você sabe que você gosta? Você tem certeza? É, será que você não experimentou ficar com pessoas hétero? Sabe, tudo isso que a gente tenta. E o livro, ele mostra ele o Dante tinha certeza. Então eu acho que nesse ponto mostra muito, responde essas perguntas das pessoas, se a gente tem certeza se é uma fase, se a gente não, se a gente não, é, não é muito novo, não é uma moda, tem, tem muitas perguntas, agora eu não consigo lembrar todas. Mas em vários momentos a gente enfrenta essas perguntas e o livro responde a essas pessoas como foi, porque acontece exatamente igual poderia ser um menino e uma menina no livro, teria acontecido exatamente igual. Então acho que é isso, sabe? O tema é LGBT. Eu Sim. tô falando com quem chegou agora, a gente. Tapem tá? os ouvidos. Vem cá, A gente combina que todo mundo vai vir colorido, Olha, vir de carmelinando, <laughs> ah, é. vir vestido de velório. E mãe, gente, como é isso? Vim pra carnaval. Meu filho, eu entrando. Eu disse, não, meu filho, vai todo mundo colorido. Mas tá colorido. Aí eu chego aqui que eu tô procurando fogo. Eu vim de carro Carmen Miranda, ainda colocar uma faixa no cabelo. Ah, eu falei, ah, não, não, se eu tirar da minha vida e por causa né, que é pecado. que aquilo fosse pecado, era tão bom, porque eu ia saber que aquelas X pessoas vão para o inferno e a metade não vai. Não é assim, cada um tem que cuidar da sua vida e melhorar isso. Mas a questão da religião, da intolerância, da falta de respeito está faltando, porque eu não preciso aceitar a Fernanda do jeito que ela é, porque ninguém realmente é obrigado a aceitar mas é respeitar, é conviver, é saber que ele é livre para fazer o que ele quer. E pro meu filho, sabe o que eu falo pro meu filho? Meu filho, quando Deus criou o mundo, ele colocou lá aquela árvore do fruto proibido. Se Deus fosse uma pessoa assim, ah, eu quero que o homem faça tudo que eu quero. Ele simplesmente não tinha colocado lá a árvore e dado livre-arbítrio para o homem fazer o que ele quer. Aí eu falo, se Deus deu a escolha para cada um fazer o que cada sua vida, como que eu chegar para mim e falar que eu acho que é isso que está faltando, é o respeito. É chegar assim, gente, aquele ali é roqueiro. Eu acho que eu falo, meu filho, ele faz aquilo. Eu tá o que passa lá no jogo. Ô filho, não fala não, mas se tu quiser, a mamãe compra o lado pra ti. É, e gente, olha só, eu me chamo Pedro, eu faço parte do Caixa da Leitura, é um livro que eu criei há sete meses atrás. Então a gente vai fazer um encontro dia 4 de março e o encontro vai falar sobre os livros da Isabela Freire. Não sei se alguém aqui curte, se alguém não curte, mas enfim. E é para isso também aqui. Além de, de conversar, para a gente trocar ideia, porque eu tenho muitas coisas sobre esse livro a falar, então eu decidi fazer um encontro com uma galera que gosta e eu convido todos vocês. O evento vai estar com o apoio da Intrínseca, da Livraria Leitura e de uma livraria chamada Kila, também que é uma livraria virtual. Então eu conto com a presença de todo mundo, dia 4 de março, viu? Primeiro sábado do mês. Aqui, nesse mesmo espaço. Ah. <laughs> É isso. o tema, o tema não, o título é Carnaval. Carnaval, tempo de celebrar. Por que não? Celebrar a vida, celebrar, celebrar amores. Não os levianos que você encontra aqui e deixa ali, mas aqueles que você encontra ali e permanece com ele aqui. Amor que perdura, amor que mistura e que exulta. Amor que respeita, que espera em troca apenas amor. Que te aceita, seja do jeito que for. Carnaval também é tempo de curtir com amigos, esses selvagens corações que domamos com amor e doçura. <laughs> É, que, que nos dão carinho e ombro amigo e que só querem recebê-los de volta. Amigos, amigos que são como as cores de carnaval, azuis como o mar, fortes por vezes violentos, mas sempre belos de um jeito de ondular. Vermelhos, cheios de paixão, esperamos sempre por alguém a quem doar. Amarelos, cheios de alegria e brilho, que iluminam mais tristes dias verdes como a esperança de um dia encontrar alguém para amar. Tantas cores, tantos amigos. Sabores. Carnaval também é sabor. Agridoce, azedo, salgado e amargo e doce. Sabores que explodem entre os burlantes que abraçam as cores. Sons. Pare, escute. Consegue ouvir? É o enredo do destino, o batuque do tempo e a música melodiosa da vida. Escute mais uma vez. Escuta os sons dos foguetes. Não aqueles que explodem no céu, mas os que explodem dentro e enche de calor os corações apaixonados dos brincantes, corpos quentes em combustão. As cores, os brilhos, os confetes explodindo. Tudo é tão plausível, tão risível, tão amável, tão carnaval. Apenas isso, carnaval. Curta e escolha, mas acima de tudo, seja um carnaval.